对方如果块头太大，你推不动他怎么办？来看一下，比如谢教练，我们就模拟他推不动我情况怎么办？一般人很少直直这样去推你，但很多情况是我们两个对攻的时候，有的手顶在这里，对吧？这种情况下是比较多的。那比如说他推我，我怎么办？我首先我的力要往斜上走，如果往前走， <clears throat> 你很难推动。但这个时候，如果你给个斜上的力，也就是你垫起脚尖，后脚脚掌往上顶，然后身体整个往上，手往上，你看。 嘣！这个时候你能推开它，理解了吗？所以你的力要往斜上方去走，而且你手护着头，实际头连接整个身体，脚连接胯，一系列的都要上来，力导向头往上顶，手往上推。再来一遍，走。嘣！如果一下不行，推两下可以。第一下，第二下，看 OK 的，然后你再去发动进攻。比如说我推完了之后，我做一个斜线的移动，让它的力往前走。然后实际我可能推的时候，嘣，斜线移动，嘣，OK。另外一个角度，嘣，走，嘣。 看到了吧？这种操作啊，就非常好用。